Sí, mami, també tinc mals dies. També em fan mal els peus. També... Mm, no tinc bons dies al curro. Ha. què et pensaves, dona? Que era un Superman? No. Yeah. Yeah, jo, baby. Despertant en dies on no hi ets, on no fa sol. Abraçat a la desídia mentre busco infojos. Tinc que fer, jo no sé tothom He perdut tant temps al marge de la nada i el tos Sóc un animal salvatge de sangrant-se al bosc Un avió tenebrós que s'estimba a New York Poesia diluïda en les mans d'Artur Rimbaud Llàgrimes de ma padrina al veure que estic al clot en la rutina del ser. Una cosa o una altra, quin camí he de prendre. Il·lusions trencades en gots d'ito de cien Udolant els llops demanen socorro a Déu. I ja fa massa dies que no me respiro. I un aire putrit d'una ciutat que poc es mou. come on, yeah, oh, I'm done.